劇団コです今日のために小学2年生から5年生の30人で一生懸命練習してきました精一杯頑張りますので応援よろしくお願いします はいありがとうございました劇団心の皆さんでした大きな拍手お願いします